эмэгтэйчүүдийн эрх, гендерийн тэгш байдал, төрийн албаагч эрх. За тэгэл одоо ахмадын эрх, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө гэл одоо баахан асуудал ярьж байгаа. Энд хамгийн яригдахгүй байгаа мөртлөө хамгийн их ярих хэвээр анхаарах хэвээр асуудал хаягчаад байгаа. Энийг хувийн хөвшлийнхний эрх эрх чөлөө гэдэг юм. Татвар төлөгчдийн, эмнэлэг бүтээгчдийн, ажил олгогчдийн Тэгэл одоо тэр хүмүүсээс үүдэл юм. Мөрөөрөө ажил олгодог, татвар төлдөг, баялаг бүтээдэг, А түүнээс нь төрийн албаагч, ахмадууд, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд бүгдээр одоо бид нэр хүртэл явж идэг цалингаа аваад, хүүхдийн мөнгөө аваад, тэтгэвэр тэтгэмжээ аваад. Төрийн одоо эмнэлэг сургууль гэх бүхий л одоо зарлууд тэндээс гарч идэг. Тэд нар хүн болгон шоовдорж идэг, хүн болгон дээрхэлж идэг. Улс төрчтөнд дээрхэлдэг, хууль хяналтынхан дээрхэлдэг, хэвлэл мэдээллийнхэн дээрхэлдэг. Энэ хүмүүсээ одоо энэ хүмүүсийн эрхийг яах вэ? Одоо тэднээс ч ерөөсөө Монголд бизнес хийж чадахгүй, ерөөсөө төртэй холбоотой юм хийж болохгүй юм байна. Энэ улс төрчдөө сэтгэл мэдээллийнхнаас энэ төрөөс аль болох хол байх юмсан яаж амьдрах вэ гэлд ингээл. Үнэхээр одоо хэцүү болцсон байна л да. Тэгээ эдгээр хүмүүсийн эрх ашиг хэн хамгаалах юм бэ? Эдгээр хүмүүсийн эрх ашиг яагаад хөндөгдөд байгааг хүний эрхийн үндэсний комиссийн олж харахгүй байна. Энэ асуудал дээр та бүхэн одоо ямар бодлого барьж байгаа цаашд яах юм? Энийг нэг ярьж өгөөч бас. За хоёрдугаарт нь энэ хэвэл мэдээл юу захиалгата төлбөртөө хүн гүтгдэг, худал мэдээл тараадаг, шантаажилдаг сэтгүүлч нэртэй нөхдүүд байна. А яг жирийн одоо юу гэдгийг шудраг хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг сэтгүүлчд тэднийг сэтгүүлч гэж битгий хэлээч. Наа чи зүгээр шантаач шин штэ бидний одоо салбарын нэр хүнд гутааж байгаа штэ гэж ярьдаг. Энэ хэд нөхдгийг одоо бас яах хэв. Эдгээр чи одоо хатанд гарлаад. Тэгэл хаасаагүй хүн гүтгэе явж байдаг. Хүн гутаага явж худал мэдээлэл мэдээлэл тарааж байдаг. А тэндээ одоо юу гэдэг хулгайч хэдэн улс төрчдийг ашигладаг басна. А тэрний захиалгын өгч нь хулгайч хэдэн улс төрч өгч байгаа байхгүй юу? Захиалгыг нь. Тэгэл хулгайч хулгайчийг бариараа гэж баахан хашгирдаг. Тэгэнгүүтээ бүгдээр хулгайч болцсон. Улсын их хурлын 76 хулгайч, засгийн газрын гишүүд сайд нар бүгд хулгайч, төрийн албаагч нар бүгд хулгайч. Ягаад бол өөрөө баригдахгүй тулд бүгдийг хулгайч болгож зарлуулдаг, зарладаг, захиалга өгдөг, мөнгө төлдөг. Ягаад бол өөрөө ганцаараа хулгайчд нь баригдчих гээд байгаа учраас бүгд хулгайч болох гэж. Ингээд эцэст нь төрийн нэр хүнд ундаг. Төрд итгэх ард түмний итгэл алдардаг Энэ асуудал дээр таа бүхэн бас одоо яах хэрэгтэй юм бэ? Энд дээр одоо бодож байгаа санаж байгаа зүйл байна уу байхгүй одоос. Одоо ард түмчээрээс тийм сайн юм, сайхан юм тийм үү? Монголын төр засгийн бодлого үйл ажиллагаа зөв юм гэж сонсгоо болчих. Тэгэл хэдэн хулгайч нар захиалгатай төлбөртөө шантаачин хэдэн сэтгүүлч нэртэй нөхдүүд мөнгө төлдөг. А тэднэр нь бүгдийг харлуулдаг. А тэрийг тойрсон бүгэн хэрүүл явдаг. Ийм л болчиход байна л. Тэгээ энэ дээр одоо манай нэг хүний эрхийн үндэсний комиссийн юу хийх энэ талаар мэдэж гинөө мэдэрч гинөө бас тээ. А өөр одоо юу гэдэг хүүхдийн эрх, эмэгтэйчүүдийн эрх одоо тий. Гэл ингээл нилээ одоо шударгаас гэлээ нилээ л яриад лээ тий. Одоо энд зөрчигч чинь тэгж гинэ гэдэг. А гэтэл энэ асуудлууч хаягчаад шүү дээ. Энэ дээр одоо бас ямар байр суурь, ямар бодлого анзаарч мэдэж байгаа зүйл нь ямар А 82 хэмжээд. За бямц цогт гүшүүний нэгдүгээр асуултанд мэдээлэл хий. За аж ахуй эрхлэх хэрэгтэй холбоотой 2021 оны хүний эрхийн форум гэж зохион байгуулсан. Энэ дээр бизнес ба хүний эрх гэх тусдаа сэдвийн хүрээнд татварын эрх зүй, за төсвийн эрх гэдтэй энэ төсвийн хуваарлалтай холбоотой асуудлыг бол авч үзсэн. Яг хүний эрхийн үндэсний комиссийн ихтгэл тухайлын энэ ачуу эрхлэг эрхийг бол өмнө оруулж исэн. Энэ сүүлийн 5 жил бол оруулаагүй байна. Тэгэхээр энэ жилийн тухайд а энэ аж ахуй эрхлэх эрх ялангуяа хувийн хвшилт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрлөх эрх за энэ бизнес эрхлэх орон зайтай холбоотой асуудлыг бас авч үзэх нь зүйтэй байна гэдэг саналыг хүлээж авч байна. За баярлалаа. За хүн дээр хоёр дахь асуулт нь бус асуултанд нь хариулах. За 86 наранд бай. За хэвлэл мэдээллийн салбарын одоо хараат бус байдал төлөвшөлттэй холбоотой асуудал хөндөгдөж байна. Тэгэхээр ерөөсөн өнөөдөр одоо энэ хэвлэлийн эрхчлөөний талаарх дотоод гадаадын бүх судалгаагаар Монгол улсын хэвлэл мэдээллийн салбар улс төр эдийн засгаас хамааралтай а Дээрэс нь өөрөө нөгөө зах зээлийн жамаар хэрэглэгчээс одоо ашиг орлого олоод хараат бус үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байгаад байгаа учраас энэ нь энэ хамааралд э, их эмзэг болгож байна гэсэн ийм дүр зураг гарч байгаа. За үндэсний статистикийн ороо хэвлэлийн хүрээлэн Globe International гэдэг дотоодын байгууллага хил хязгаар гүйцэтгүүлчилгээд олон улсын байгууллагуудын дүгнэлт ер нь бол яг одоо нэг ийм чигтэй байгаад байгаа маа. Тэгэхээр бид нар энэ иргэний оролцооны эрх зүйн зохицуулалт гэдэг хоёрдугаар бүлэгт санал болгож байгаа асуудал бол ерөөсөө л улсын их хурлд хандсан эрх зүйн зохицуулалтаа ингэж сайжруулъя гэсэн тодорхой саналуудыг оруулсан юм. Энд дээр хэвлэл мэдээллийн одоо байгууллагуудын тухайд бол нэгдүгээрт нь мэдээж хараат ус байдал олон ургалж байдлын дэмжихийн зэрэгцээгээр ил тод хариуцлагатай, ёс зүйтэй байдлыг нь дэмжих шаардлагатай. За энэ хүрээнд тэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг хэн эзэмшээд байгаа юм бэ? Ямар байдлаар санхүүжээд байгаа юм бэ гэдэг ил тод байдлыг бий болгоё. Сэтгүүл зүүн ёс зүйн сэтгүүлчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх, редакц хэвлж нийтлүүлсэн мэдээлэлтэй холбоотой хариуцлагыг хүлээх тэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалт иргэний редакцийн эсрэг гомдол гаргах энэ одоо журмыг бий болгох мэдээллийн салбар өөрөө хараат бус үйл ажиллагаа явуулах мөн чанартай учраас өөрийгөө зохицуулах, өөрөө ёс зүгээс ахуулах, сэтгүүлч сэтгүүлчтэй чиний буруу байна штэ гэдэг энэ одоо үг хэлэх а тэгээ сэтгүүлч нэр хүн дээрээ салбартаа одоо юу гэдэг юм хэр удаан оршин тогтнох вэ мэрэгжлийнхаа хувьд гэдэг энэ өөрийнх нь би даасан зохицуултыг би болгоё гэсэн үзэл санаагаар бичигдсэн энэ одоо эрх зүйн зохицуултыг улсын хурлд бид санал болгож байгаамаа. За бямцгт шин тодруулжсан. Хүн эрхийн үндэсний комисс хазах шүдгүү байгуулга байсан. Улсын хурал хуулийг баталчгөөд хазах шүдтэй болгоод өргөжүүлээд улам бэхжүүлээд дэмжиж ажиллаж байгаа. Гэтэл одоо нийтлэг илүү анхаарах зүйлдээ та нар анхаарахгүй байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн тэм хүний эрх, нэр төр алдар хүнд хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоо хамгаалны заатсан. А гэтэл үндсэн хууль заагдсан хүний эрхийг зөрчөөд байна шүү дээ цаан чинь. Захиалгата төлбөртөө шантаажсан сэтгүүлч нэртэй нөхдүүд худал мэдээлэл тарааж ийн хүнийг үтгэж гүжирдэж байна. Гэтэл энэ дээр одоо юу гэдэг нэг ерөнхий одоо тий ерөнхийдөө ингэчүүл бахаа тунхын шин чанартай мэрэ сумааргүй байна. Тодорхой бодиттой үр дүн гаргаж ажил хиймээр байна. Хавтгаарлаа шүү дээ. Үүнээс чинь болоод Монгол төрийн нэр хүнд гэдэг юм чи байхгүй болж байна. Үүнээс чинь болоод Монголын ард түмний төрд итгэл алдарч байна. Энд чинь өөрөө үндэсний аюулгүй тусгай тогтнол юм. Монгол үндэсний дархлал За хундар гарвал 81. За бимцэг даргын асуултанд хариулъя. За юуны өмнө хүний эрхийн асуудал нэгдүгээр асуудлаас нь бас нэмэлт тайлбарлаад явъя. Хүний эрхийн асуудал бол төр иргэн хоорондын харилцаанд илүү одоо яригддаг асуудал байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн одоо зүгээс хүний эрхийг зөрчихгүй байх тал дээр бол хяналт тавьдаг ийм одоо механизм байдаг. За иргэд хоорондын харилцаа бол илүүтэйгээр нэг хувь хүний хүсэл зориг дээр үндэслэж иргэд хооронд бий болдог харилцаа учраас төдийлөн бол бас яригддаг. А тэгвэл мэдээж эрэг хувийн хвшил буюу энэ аж ахуй бизнес эрхлэл эрхтэй холбоотой бол асуудал бол байдаг. А энэ дээр бол хүний эрх хүнсний комисс одоогор бол хийсэн одоо ажил бол байхгүй байна. Тэгтээ бол энийг ирээдүйд бол төлөвлөж хийнэ гэж бол харж байгаа. За олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг халдж байгаа, хүний эрхийг зөрчиж байгаа нэр төрийн За хүн дараа давч тодорхой хариулъя. Гүйцэж хариулъя. 81 За тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комисс ирж байгаа энэ зарим гомдлуудыг бол шалгаж холбогдох арга хэмжээг бол авч ажиллаж байгаа гэдгийг бас танд мэдэгдэе. За дээрэс нь энэ хил мэдээллийн зөвлөлд бол хандаж яг одоо хүний гүтгсэн эсвэл одоо ёс зүй зөрчил гаргасан ийм хил мэдээллийн хэрэгслүүдийг бол шилжүүлж шалгуулах ийм одоо ажлыг бол зохион байгуулж байгаа. Тэгээ манай хүний эрхийн комисс улс их санаачлахтай ажиллаж байгаа энэ Тайланд олон сан санаачлал гарч байгааг сайшаалтай байна. Агс төвшл гарч байна. Тэгтээ таад энэ школч ерөөсөө юм социалист эрхцэн школт овсууд юм байна гэж үнэхээр сарахгүй. Тэгээ бид нар шалгаж байгаа төр шалгана гэсэн. Тэгээ үндсэн хуулийн 16 дугаар бүлгийн утга агуулга тэгээ 17 дугаар зүйл заасан үүргийг та нар сайн ойлгооч гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хууль хэрэгжихэд яг ингээд нэг социалист хэрэгцүү заавал төр хянах ёстой, төр домлол гаргана хүний эрхийн конституцийн хэвлийн зүйл рүү шаардлага санал тавьсан. Ийм юмар ч хууль хэрэгжих э, хэл байх. Гэхдээ тэр үндсэн механизм ийм байгаа шүү дээ. Одоо энэ хэвлэл хөчлөний хуулийг ч үздлээ. Тэг нэгэн гэсэн бас л тийм санкцууд олох биш. Хүний эрх бусдын эрх хэрэгчлөөгөөр хязгаарлагдана. Гэсэн үндсэн зарчим дээр тулгуурлаад бусад хүний талаар бичих болвол сэтгүүлч ч ба хэн нэг иргэнч бай шүүмжлэх болвол болноо. Бүрэн эрхчлөөтэй агагцүү тэр хүний эрхийг хүнддэх гэсэн үндсэн хуулийн 17 дугаар зүйлийн тэр үндсэн хуулийг дээд захих хүний эрх нэр алдар хүндийг хүнддэх гэсэн үүрэгтэйгээ уялдаад тэр хүний эрхийг хүнддэж байгаа учраас яг адилхан хэмжээнд өөрт нь эцаал таах эцаал тавих хэрэгтэй. Бус тусуудын хэвлэл мэдээлэл эрхчлөөний хууль яаж ирж тэднэрт хаал цензуур тавьж болохгүй бүх юм их гагцгүй тэр хүнээс өөрөөс нь өөрийгөө хамгаалах хүний эрх, няцаах эрхийг хангаж өгөх ёстой. Телевиз бол яг адилхан цагаар за энэргийн хунангийн талаар бичиж байгаа бол хунангаас өөрийнх нь няцаах эрхийг яг адилхан цагт нь эфирийн цаг зарцуулах ёстой. А хунаа өөрөө би няцаалт өгөхгүйг бол тэр нь баримт тулдаа үлдлээ. Сон төвлөлөө яг адилхан хэмжээтэй дандаа энэ CNN ч юм олон улсын хэвлэл мэдээлэл бүх энэ энэ тентхийн сарын хэвлэлээр яг адилхан хэмжээтэй тэнцвэртэй мэдээлэл гэж тэнийг хэлж байгаа. Ерөөс тэнцвэртэй мэдээллийн эцэрч юм шивлийн хэрэгчлэрийн суурь сэрч. Тэгэхээр хунангийн талаар бичиж байгаа бол хунан өөрийгөө хамгаалахыг сонд яг адилхан хэмжээтэй зай гаргаж байна. За би ингээгүй тэгээгүй. За энэ хоёроос харин үнэн бодтойг нь уншигч мэд хэрхийг тэгж хангана. Иргэний мэд хэрхийг. А түнс хөвлөндөл эргэлчихсэн шүүхш байхгүй. Энийг шууд яллаад буруутгадаг юм шиг. Одоо ингээд хавтгаараад байгаа юм болохоор ингээд тэнцвэртэй мэдээлэл тавилаа. Аль нь үнэн бодтой юм гэх хүндэл ялах хэрэг нэж. А хэрвээ энийг тэгээгүй байвал тэр хууль хяналтын байгууллагада юм уу хүний эрхийн комисстэй юм ханд миний эрхийг хангаагүй байна. Ингүүл хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх маш амархан. Тэгвэл одоо ингээ хэн нэг нэг биччихлээ цагдаад хандлаа нөгөөх нь цагдаагийн үү захиж хууль хяналтын байгууллагууд дээр баахан байлаа тэгээд тэр хооронд нэр хүнд нөхөрдөг нөхөрдөөд хорохгүй л хорохгүй усаар хагаад ингээд замхраад болох болдог. Сүүдэр нь үлдчихдэг, толбор нь үлдчихдэг. А ийм тохиолдолд маш тэр хэвлийн зөвлөлч нь шууд ханддаг байхгүй юу? Хэвлийн яс зүүн зөвлөлч нь энэ сэтгүүлч энэ яцаах эрхийг хангааг байна, иргэний эрхийг, үндсэн эрхийг хангааг байна. Ингүүл ингээд хэрэг магаа шийдвэрлэх юм чи танаа. А түүнээс одоо сэтгүүлчийг юу гэж үчих юм? Ингээд сэтгүүлчийг хчлөөч хөвлөө хчлөөч дэдлэгдэн хэн нэгэн хууль хяналтын байгууллага юм хэн нэгээр хязгаарлуулахгүй. Тэгээ ийм агуулгаар хууль бичсэн болов гэд ингээд харсан тэр чинь зүгээр л дандаа тэгж болохгүй ингэж болохгүй яс зүгээр их э, юм хэмжээгээр зохицуулагдахгүй тийм агуулгал бичсэн юм байна. Тэгэхээр энэ яг социалист агуулгаар хууль бичиж байгаа. Хэн нэгэн хүн төр зохицуулах хэрэгтэй гэсэн. За самдгийн бямц гүшүүн тодруулчихсан байна. Их хурлын дараа үндсэндээ сая болгол санаа илчлээ. Гомдол тийм үү, өргөдөл гарах юм бол бид шалгана, тэгэхгүй бол одоо шалах боломжгүй гэдэг байдлаар үтэй хандаач энэ хүний нэр төр алдар хүндтэй гутаадаг, доромжилдог, гүтгдэг, худал мэдээлэл тараадаг асуулт газар авлаа. Энэ их хурлын 76 шин 76 бол хулгайч биш ээ, хууль зэрэг хүмүүс биш ээ. Цөөхөн бас тийм хүмүүс байж магадгүй. Гэтэл бүгдийг харлуусраагаад ингээд энэ 76 шин 76 хулгайч болчихж байна. А энэ төрийн ч нэр хүнд алга болж байна гэдэг. Унжийн төрд ард түмний итгэл алдарч байна. Энэ нийцтэй Монгол улсын үндэсний аюулгүй тусгаар тогтолд ноцтой аюул занал учруулнаа. А тэр агуулгаар нь та нар хараач ээ. Тийм болохоо үндсэн хуулийн заасан тийм үү тэр хүний нэр төр алдар хүнд тийм хамаагүй халддаг асуудлыг эргүй хуулийн заасан хүнийг гүтгэж гутааж болохгүй, худал мэдээлэл тарааж болохгүй гэдэг заалтуудыг хэрэгжүүлэх тал дээр та нар жоохон санаачлал гаргаач. Санаачлал гаргаач. Тэгээ ушуумжилж ялж бичиж болно хөвлийн эрчлөг бүрэн нээлттэй гэдэг галзгүй няцаах эрхийн ангаал болохгүй. Тэгэхээр шууд за ган зөргийн тэмүүлэн гэж бас болсон. За Үний эрхийн асуудал өөр суур асуудал. Үний эрх хэрэгчлөө Монгол улсынхаа үндсэн хуулийн дээр тэр ерөөсөө Монгол улсын бүр эрхт байдлын дараа 2 дугаар бүлэг дээр хүний эрх хүний эрхчлөөний асуудал бол суурь болж орж исэн. Тэгэхээр энэ дээр бол яг өөрөө өргөн хүрээтэй том сэдв. Бид нар бусад бүхэл асуудлыг ярьж болно. Хүүхэд төгшөд, эмэгтэйчүүд, залуучууд, төрийн албаа агч нар гэдэг. Би зүгээр эндээс нэг онцлох гэж байгаа зүйл байна. Баянгорон дээр хэлцэгтэн ч хэлсэн. Хөдөлмөрлөх хэрэгтэй холбоотой асуудлаа. Хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Өнөөдөр нийт Монгол улсад магадгүй төрөөс салиа авж байгаа 220 30 мянган төрийн албаагч нар байгаа болвол үүний 60 70 мянган буюу 20 30%-ийг нь бүрдүүлж байгаа нь бол босрлын салбарынхан байгаа. 2017 он төрийн албан тухай хууль, босрлын тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулад босрлын салбарынхны томилгоог нь хэвтээ буюу бүх улс төрийн албан тушаалтнууд сум дүүрэг нийслэлийн засаг дарганаар томилдог болсон. Энэ хууль 17 он батлагдсанаас хойш 2 жилийн дотор бүх Монгол улсын нийтдээ энэ 700 гаруй сургууль, 1000 гаруй цэцэрлэг, 1700 гаруй байгууллагын эрхлэх захирлуудыг 50-60% нь бол бүгдөрөнгө нь халж байсан байна. Бүгдөрөнгө нь халж байсан. Буцаага тэнийг томилсон. 30-40% нь дандаа мэрэгжлийн бус хүмүүсүүд энэ салбарт байгаагүй. Хэн нэг улс төрчдийн гар үл болсон. Засаг дарга болоод улс төрийн албан агч нарын улс төрийн ажлыг нь хийдэг л юм хүмүүсүүдийг томилж байгаа. Тэгээд мэрэгжлийн бус хүмсүүд тэр салбарт очоод энэ 1700 гаруй сургууль цэцэрлэг дээр чинь очиж удирд галбамжшаал эрхлэхээр тэдний ард байгаа тэр 60 70 мянган босрал сургууль цэцэрлэгийн салбарт ажиллаж байгаа энэ албан агч нар чинь бүгдөөрнгийн ажлын байрны дарамт эргээд энэ салбартаа тогтворгүй байдлыг үүсгдэг, халдаг чөлөөлдөг, дарамталдаг, улс төрийн нөлөөлөлтөд үйл ажиллагаанд авч ажилуулах гэдэг ажлын байртай маргаан хөдөлмөрийн маргаанууд асар ихээр гарсан 1000